Good morning, anche se dire più buonasera, e qui sono le 5.25. Mister, master, maestro o semplicemente, o semplicemente David? Lynch, it's December 24, the Christmas tree, 2021 and... If he can believe it! It's a Friday once again! It's a Friday once again, and it's the Christmas Eve. In the Friday once again, and as every Friday, I shaved once again my beard with this fantastic luccicante, guarda come luccica, electric razor blue black and grey, elect electric Razor, very cheap, only 10 euros, less or more. So very great. Uh, it enables uh, 57 Fahrenheit, 14 Celsius. Uh, and this means che eh, quella giornata non è quella giornata veramente veramente veramente veramente fredda questi giorni in questo periodo infatti siamo leggermente più sopra la media anyway I can't non posso farle vedere dalla finestra ma purtroppo uh, non abbiamo avuto uh, Those Beautiful Blue Skies in Golden Sunshine purtroppo di fronte al tempo non si guarda in faccia a niente non guarda in faccia niente il tempo alle feste nemmeno, non lo possiamo decidere noi. Um, poi per quanto riguarda i pensieri del giorno, scrivo tutto in descrizione, purtroppo non ce la faccio col tempo. Uh, però, um, sì, uh, eh, said this. So, from the mythical window, the curtain, purtroppo non molto visibile oggi, eh. comunque è brutta per il tempo, and Green Roller Shooter. Um, sì, inutile dirlo con enfasi. Uh, ehm, però è vero, non abbiamo Those Beautiful Blue Skies, ma abbiamo Those beautiful, giant, uh, gold, magical and golden, golden white balls from the, and objects from the Christmas tree che possono sostituire degnamente those beautiful blue skies and golden sunshine. And finally, from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Ever! A great day him, all the people, follow the channel and the reports, un saluto sempre a tutti, sì, veramente a tutti. Grazie per gli auguri Anne e Urek, dopo ti ringrazio anche su... Ovviamente la musica è sempre la mia, la eh, mia interpretazione di Montage from Twin Peaks, di Firework with Me, composto da Angelo So again, have a great day him, all these people, and have a great Christmas Eve uh, him all these people and uh, so um, also Merry Christmas, Great Merry Christmas se domani, come prevedo, ma non lo so non riesco a fare il report have a great day